we got to see the place itself so we could actually understand what she was talking about. How long would it take to walk the length of the Great Wall of China? So much more enriching than just showing them a picture or just having them read about it. This device can actually make us go to places that we've never been before. It brings the lesson to you. And you have to see it for yourself to believe it. There's so much other places to see, so you know that it's never going to end. veo. Fran, esquivalo y vamos con los Marta, ¿vos con quién estás? Hola. No, lo que pasa es que los chicos... Buen día. Buen día, ¿cómo va? Claro, así me ah, Hola. Allá está la abuela, ¿verdad? Guarda, mira para adelante, hija. Pero no puede hacer todo, tiene que ver a la abuela, mira para adelante. Eh, no, no, porque es completa, está, así. Ah, hay que aprender todo junto. es un ratito, mirá, mirá para adelante. Gracias.